Ito ang langit sa lupa Walang makakaabala Walang ganang pumatak mga luha Ako ang baril, ikaw ang papaga ng bala Sa init ng titig Ako pa rin napapaisip Di basta-basta na maaaking puso At utak ay magkapit-bisig Palapit na ng palapit Palapit na ng nang humahampas ang hangin ng katotohanan Ngunit ayaw kong malanghap ng tuluyan Ayaw kong maramdaman, pilit na iniiwas Di matakas ang kakaibang nararamdaman Di ko mapigilan, di ko rin mahindian Hinahanap-hanap ko, binabalik-balikan Laging ganado, dumayo, gano'n man kalayo Ikaw ang pahinga ko't sa'yo ay kalmado Palabig na ng palabig, palabig ang habisig mo Bubulong ko sa'yo Bubulong ko sa'yo Bubulong ko sa'yo Bubulong ko sa'yo Ang nais ko na malaman mo Papalapit ng takip silim Kasabay ng pagdilim Ang mga lihim sa paligid May gustong sabihin Dami ng mga mata Bakit di marinig? Mm, di ko matanggi Ngiti at halik mo'y hanap ko Akin na ang inagaling sa labi mo Baka pwede ba kakaiba Bukod tanglit lagi ang ganado Lumayo sa'yo ay kalmado Ikulong ako sa kwarto mong kwadrado Palapit na ng palapit Palapit na ng palapit Pahigpit na ng pahigpit Huwag ka nang umalis Nakakainis ang bilis ng takbo ng oras Palapit Mabilis ang bilis ng takbo ng oras